Tu já escutou essa pergunta assim? É. Ai, e como, como tu faz pra abordar as pessoas quando tu passa uma foto, assim? Se tu tá no meio de um projeto? Já escutou essa pergunta? E eu também. Eu, eu incluso, já pensei nessa pergunta. Pero, joder, não? Para pra pensar um pouquinho. Nisso vamos falar hoje. Vamos, Nuno. E y, Por lo general, eu já he escuchado esa respuesta. Ah, sea amigable, sonríe, demonstra interesse. Joder. Joder. Hã? Que merda. O sea, manipula o outro para tu lograr essa foto. É isso que se roda. <laughs> Então, se, se, tu, se tu motivação realmente ajudar essa pessoa e a única forma é essa, sorriendo, mostrando-se amigável, mas aún assim já é, é muito fake, assim, é muito falso, não? ou tu tem interesse em essas dimensões variáveis ou não, ou seja, e tudo bem, seja, se tu não tem interesse nas outras dimensões, haga outro tipo de foto, não passa nada, não? Agora, vou a basicamente enganar essa pessoa para, para que eu logre essa foto, para que eu logre uma capa de periódico ou que seja lá. La que te Mierda. O sea, qué mierda, ¿entiendes? O sea, fue de mierda. Isso me hincha la bola, né? Sabe? Ou, ou és autêntico ou não és, o sea. Não queira ser uma foto por tem que e sempre regressamos ao tema da motivação, ou seja, fazemos foto para nosso ego ou realmente para contribuir com algo. Oh, de novo, eu não saco me culo de isso, né? não saco me culo. Tudo que eu falo cá é é porque isso já passava dentro de mim, ou seja, então eu não saco o culo, tampouco estou criticando, só criticando desde afuera quem hace isso. Yo hago eso porque tenemos que estar atentos a esas vainas, que Que no podemos dejar dejar nuestra nuestra humanidad por una puta foto, entonces eso, eso, esa fue mi puta opinión de mierda, ¿qué opinas tú? Deja en no comentario, manda-me a la si si no pasa nada. Acá estamos para crecer juntos, vale? Nos vemos. Hasta la próxima.